Gelen var mı? Gelene bakın. Ona göre hareket edin. Neden yok gibi? Pardon 18 nedir ya? Tamam. Ha, ben buldum silahımı. Yetim o. Hı hı. Senin hala geri şey dönüşün yok mu ya? Düzeltemedin mi onu? Düzeltememiş. Gel abi gel. Neyi düzeltemedi? Hey. Dönemiyor. Ee, düzeltmişsin. Evlatlar. Birini atamak çok zor biliyor musun? Tutturabildim şimdi. M7 buldunuz mu? Ah M7. Evet gidiyoruz. Çünkü burada alanda kalırsak ilerleyemeyiz. Arabayı yine alalım öyle mi? Ee, inşallah. sağlam oynarsak alırız. Alırız ya. Evet sağlam oyuncular var dedim yani. Araplar emülatörü galiba. Yavuz abi eksiklerin var mı? Uzun elimde. DP var, DP de alabilir hemen. Aynen. Müsait dedim Tam DP var zaten elinde. Bir tane de M4 alsın. DP'nin mermileri de var. Ama şeyi bırak, uzunun mermilerini bırak ki. Tampanda gel. Artık. Nasıl alayım Ömer? Buna birazcık 5 56 verelim. Ha gel. Gel abi gel bak burada 5 56 Altın o zaman ya. Abi sen bunu doğru gel. Bak burada çanta var. Onu al. İkiymiş gel gel. Çantaya al. Tamam dur sana birazcık beş el lazım da koyayım. Şeye gitmeyelim mi? Harabelere. Abi. Alana bir verseydin Tamam. bakalım. Adam önümüzdeki şeyde. nerede mi? Harabeye gidelim ya. Harabe gidelim. Büyük her zaman tehlikeli. 13 kişi vardı lan. Gidin. Aynen. İlerle ilerle abi. Alttan gel biraz. Tepeye doğru çık. Bilirseniz söyleyin. Sanırım bir win alacağım. Gerçekten. Böyle sağlam oyuncular var şu an. Olsun biz de sağlamız. Çok üstü var. Paralar mitte. Çaptı bunu. Mitten çıkmaz onlar şimdi. Hı. Alan verirsin ondan sonra. Abi çıkma, tamam, çıkma. Tamam. Taşta kal, taşta kal. Ya da burada kal. Çünkü adamlar tam karşımızda. Ben taşa geçiyorum, sen orada kal. Ama göstermedik karşı evde. Kitapta. Watch out, enemies ahead. Bakalım aynen. Durun durun alamıyorum. Başlara da kalmasın. Hayır hayır karşımıza çıktı. Hayır biri sana geliyor biri sana geliyor sen. Kaçta? Kaçta? Kaçta gördüm. Vuramadım onu ya. Vuramadım onu ya. Mustafa. Ben de vuramadım ya. Yok artık ya. Bir tane bile değmedi biliyor musun? Tamam. Çektim birini oradan. Lütfen mi? Hayır buradan. Orada kaç Gelin gelin gelin gel. Alana gir alana yaklaş. Alana yaklaş. Ötüre. Gel abi gel bu taraftan gel bu taraftan gel. Yavuz abi bu Önüne taraftan gel. Nerede? Arkadan Önümde. geçiyoruz bak, Gel. Tamam, Adam bekle. yanımda. Tamam bekle dur gelmedim ben daha bekle. Nerede? Bu kaldı. Dört kişi mi kaldı? Dur Onlar da abi, gel. bitti. Alanda bite kapatmış. Ne durdu? Altı kalmışız. Biz tane toplamda. değil hala çatısında ya. Tamam o da bitti. Yuh yuh yuh nasıl sıkıyor bak. Nerede o? Nerede bu diğeri ya? Pencerede pencerede. Ha gördüm pencerede. çıkacak şimdi mecburen. İki numara basıyor. <laughs> Nerede olduğunu biliyor musun tam olarak kaçıncı katta? Molotofum var. Yani oradan çıktı mı bilmiyoruz. Ama ikinci kattaydı. Ben kaçıncı katta alamıyorum ya. Basalım mı? Bak duydum sesini. Basıyoruz mu? Ben yukarı bak. Orta bastım. Çıkıyorum ben. Vurdum vurdum. <laughs> hey, ne bak. Size kolay mı lan? Hayırdır?